Nosso mundo é desafiado como nunca antes, das mudanças climáticas aos conflitos, ao Covid-19. Seria fácil perder a esperança, mas não estamos sem esperança. Temos um caminho. A Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma de suas contribuições mais relevantes é o reconhecimento da natureza multidimensional do desenvolvimento e da necessidade da sustentabilidade Cada país enfrenta desafios específicos. Todos têm de se adaptar aos desafios de um mundo em transformação acelerada, a necessidade de soluções integradas e integradoras e é a cumprir a promessa de não deixar ninguém para trás. A ONU, em seu 76º aniversário, reafirma o seu compromisso com os povos das nações do mundo, e do Brasil em particular, para impulsionar nossa agenda comum e construir um mundo melhor para as gerações vindouras.